shit together. मैं राजू रईकवार और मैं 24 साल से शाहरुख साहब का लुक लाइक हूँ और ज़ीरो ट्रीजर में वो डायलॉग्स है ना हम जिसके पीछे लग जाते लाइफ बदल देते तो शाहरुख साहब तो सलमान साहब की गोद में आ गए थे राइट ये ऑलरेडी मेरे से गोद में है ये पहले से मेरे गोद में है सीन ये है कि सलमान सर ने शाहरुख सर को गोद में उठाया है और मैंने इसको ऑलरेडी गोंद ले लिया है <laughs> तो ये ये ऑलरेडी इसको मैंने गोंद लिया हुआ है और गोंद ले लिया है और जीरो भी बहुत अच्छी फिल्म है बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है आई थिंक और लोगों को बोने लोगों को एक मैसेज है कि आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं शाहरुख साहब ने शाहरुख सर ने बहुत अच्छा उसमें करके दिखाया है और पिक्चर भी बहुत अच्छी चलेगी आई थिंक जब टीजर इतना फेमस हो रहा है हीरो का टीजर एकदम बढ़िया है मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि शाहरुख और सलमान एक साथ एक मूवी में आ रहे और भयंकर कॉमेडी मूवी है आ, हम तो वेट कर रहे हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं जीरो का बहुत अच्छा लगा और सलमान भाई और शाहरुख भाई तो जोड़ी एक नंबर है तो ज़ीरो बहुत अब जाएगा और बहुत कॉमिक अच्छा बताया कि उनके गोद में शाहरुख भाई आ जाते हैं उनकी सलमान भाई की खुद एक्टिंग करता